Merhaba Neskiyim takipçiler, merhaba GTA 5 severler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayız. Ee, epeydir, e, <laughs> ne derler ona, epeydir e, hikaye bazlı gidemedik oyunda. Saçma sapan dolaştık, turladık, bir şeyler yaptık. Bu sefer hikaye bazlı gitmeye çalışacağım. E, umarım başarılı olurum. Geçtiğimiz hafta e, görev yapmaya çalıştım ama başarılı olamadım e, olayı çözdüm. Bu sefer başaracağıma inanıyorum. E, umarım sıkıntı olmayacaktır. E, bu arada tekrar e, GTA 5'imiz İngilizce. O yüzden kusura bakmayın. E, bu arada kendimi biraz İngilizce geliştirmiş olurum. Memolay. Alright. Evet. Şimdi görevimiz e, Leicester'a gidip Leicester'a gidip Merak ne, ne yapmıyor muyduk o görevi ya? Neyse. Biraz bekliyorum. Evet, Leicester'dan mesaj geldi. Bulls. Oh my god. Arabanızı alabilir miyim? Bayan, bayan. Bu sefer analogla oynamayacağım. Tövbe, tövbe. Evet önce bir silah dükkanına gitmek istiyorum. Ee, sniper almam gerekiyor. Sniper'a ihtiyacım varmış. Ben bunu sonradan fark ettim. Ammunition. En yakın ammunition'a gidiyoruz. Alright alright. Silah dükkanı. Lan ben ah tren yoluna girdim ya ben. Tamam şuradan atlarım şey de olmaz bana. Problema, problema. Are you understand? Ya. Araba bir tuhaf ya. Tamam lan bir şey. Bakıyorum bak sana bakıyorum. Oğlum... Yahu alay mı ediyorsunuz? Bak bak. Canım arabanın ağzını etti. içine etti. İn lan. Tamam. Ay yazık ya. Gelen buraya giden buraya karıya. Aslında bir bakıma kendi de vuruyor gibiymiş bir şeyler oluyor. Hemen geleceğim. Dükkandan silah almam lazım. George bana oradan bir ee, sniper ver. Ne oluyor lan? Ha oğlum. Dedim bana biri ateş mi ediyor? Yok bana şöyle vurdulu kırdılı bir silah lazım. O değil. O değil. O da değil. Sniper, sniper. Sniper lan. Sniper ya. Yeah. Bundan istiyorum. Ee, bir saniye. Ee, hemen. Yahu sniper istiyorum arkadaşım sniper. Ya ondan istiyorum. Aldım. Token ne? Ulan mı? Kaç param var lan? Bunu da al. Ne varsa işte. Her şeyi yap. Bir sürü param var benim. Buna Bu iyi bu iyi. Tamam buna bir şey ekleme. Ya, pinç olmayacak ya. Tamam bu iyi. Aldım bunu. Yahu tamam. Pardon. Ama acelem var yani lütfen. Ee, Lester bekle beni geliyor. Şimdi gidiyoruz. Evet. Yollar benden sorulur. Öslan ayı. Dediğinizi duyar gibiyim ama... Değil. Yollar bende. Karışma bende. Artık e, hikaye bazlı bu GTA 5'i bitirmek istiyorum. Ya kaç hafta oldu inanın bana e, her hafta yarım saat video çekiyorum ama bazı e, bölümler ya çılgın mısın dedi. Evet çılgınım. Are you crazy? Yes. Pet pet pet pet pet line. Pet line. Gönül isterdi ki GTA 5'in videolarını e, şey e, müziklerini dinleyelim ama e, evet para pa, para para hayırdır inşallah esneme geldi arkadaşlar ya o halde go to school Oh my god. Yeah. Left. Pardon ya. Çok güzel bir polis indirek. Baba kısa kes kısa. Tamam gel gel otur gel. Tamam göreve gidiyoruz. Ulan ara... Arabam ha buradaymış. Otele git diyor. Hello baby. Ya bunu niye sürekli değiştiriyorsun arkadaşım? I'm sorry. So sorry, sorry. Arabanın şey açılmıyor değil mi? Yok. Abi arabalara gel ya. Bu arabalar çalınmaz mı? Rahatlığın da böyle bir özelliği mevcut. Açılıyor mu? Yok. Bradman beyaz sever. Watching Killer. Alright, ninth, ninth. Çok güzel tutu atıyorsun. Arrappa. Tamam tamam sakin sakin sakin. Çok iyi araba kullanıyorum. Evet başaracağım. Bir de görevi yaparsam tadından yenmez usta bana oradan bir e, yarım adana söyle. E, yanında şalgam olsun. En güzelinden, en acısızından. Ara sokak. Batşal. Böyle dolana dolana gidelim. Tamam. Tamam. İşaret burada. Şimdi yani arabayla yukarı çıkacağım. Ah. Yaya yolu. Burada yaya Otel burada ha. Hedef bu mu? Yanlış hedefim mi? Ulan yanlış hedefim mi vurdum? Hedef o değil miydi? Bir daha. Zaman kaybetmeden. Zaman kaybetmeden diyorum. Let's move it out, people! We need this area clear. Yapma vuracağımız adam ya. Ya ben anlamadım kimi vuracağız burada? Kim oğlum burada vuracağımız adam? Bien. Ha ah, daha gelmedi o. Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization sign in my face. Man, you get what you give out, Mr. Lowry. Where is that son of a bitch? Keep your eyes open. He's here somewhere. Boss is down. Catch, catch, catch. Ben artık sittin sene bulamazlar. Yes! Başardım. Budur ya. Param kırıldı ama olsun. Restler arıyor. Right, pekala. E, uh, uh, Will do, uh, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little uh, successful, so I figured we needed some tangible assets and property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there eh, for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dog. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Tamam. Daha da seçeceğim. daha Leicester ama ondan önce 16 dakika bir görev daha yaparsam sanırım oluyor. Los Santos sokaklarından yardırdım geliyorum. Huhu. Crazy man. Olsun bu araba güzel. Böyle daha güzel. Ha şurada boyacı var. Bir saniye boyacı. Benim arabam şu an gidemiyorum. Evet. Oto tamircisi. Arabayı tamir ettirmeden gitmem. Köş. 9 bin lira para aldık lan babaya Aybe'ye mi aldı? Tam kes, kes. Fenerbahçe bayrağı. Arabayı bir tamir et. %80 güçlendirdim. Frenleri. Spor frenler, bumper. Bunu da yap. Engine motor. En pahalısından. Egzoz ver gitsin. Çatı. Kapı daha iyi. orna was a woman, I'd guess her. perfect suspension. Now you've got some juice. Gidelim o zaman. Yeni arabamız. Oo, yeni arabamız yakıyor. Nova. Çok kayıyor ya. Silahlar ıslak da. Abartılı bir şekilde kayıyor. Evet, yollar... Ha, bu hava şartlarında ben o görevi yapamam. Ama bana ne ya, ben mi kurtaracağım dünyayı? Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, uh, <laughs> debonair cigarettes. Tamam. Oo, başladı. Görev şeydi. Süreliydi. Alay mı ediyorsun ya? Tüm söyleyeceğin e, zaman bitmeden öldür. Kaldır. Al. Incredible. Байланчам. Doğru biliyorum bu arada? Oo çok uzatmış sahilden. Ah, oh, Çok sallanıyor. Da tamam. Dokuz dakikada adam temizle. Çok iyi. Her adam nerede? Kaçıyoruz. Çok hızlı yapıyorum arkadaşlar. Ee, max amacımız burada 9 dakika içerisinde bütün hedefleri yok etmek. 4 tane hedefimiz var. İlk hedefimiz spor aletlerinde çalışan bir adamdı. İkinci adamım teknede e, pezevenk diyelim. Cıt sansürlüyoruz. E, üçüncü adamımız e, gidiyorum şu an ama o nerede tam olarak hatırlamaya çalışıyorum. Neyse gidince zaman göreceğiz. Dördüncü adamımız da motosikletli bir şahsiyetmiş. İnternetten baktım. Çünkü <laughs> geçtiğimiz hafta e, berbat bir performans sergileri görevi yapamamıştım. Şu an iki görev birden yapmaya çalışıyorum. E, şu an zamanımız çok kısıtlı. Yol ver yol ver. Dört buçuk dakikamız kaldı. Eğer bu görevi yapamazsam sıkıntı. Bir baştan de kanser etmek istemiyorum. Tuna'nın tabiriyle. Şu an başladım diyebilirim. Görevde şey diyor, e, mümkün olduğunca fazla vakit kaybetme diyor. Yer adam nerede? Yer adam burada mı? Yok. Ha diğer adam şeydeydi. Cam cam temizleyici. Ah şurada. Bunu niye öldürüyoruz ben bilmiyorum. Hemen bunu da temizledik. Diğer adam of of çok uzakta. O bir de motorcu. Onu temizlemesi daha sıkıntı. Hareket halinde sürekli hareket ediyor çünkü. Umarım başarılı oluruz. En son hedefimiz o ve zamanımız 3 dakika. Berbat yoldayız şu an. Acele işe şeytan karıştırıyor ama acele etmeliyim çünkü... Evet şeytan karıştı bile. Arabayı kaybedemem bu araba en iyi araba çünkü. Özel e, aktivasyonlar, aktiviteler ekledim arabaya. Bayağı güçlendirdim. Bu arabayı da ekmek zorundayım. Hayvan otobanda mısın mübarek? Dümdüz yoldasın. Şehrin içinde gittiğin hıza var. Hayvanın çocuğu. Bas bas bas bas bas bas. Sen direkt geçiş yok mu? Yok. Çabuk çabuk çabuk. Aa, lan. Yetiştim galiba. Yetiştim, yetiştim, yetiştim. Kapadım arayı. Yetişiyorum. Adamı bulduktan sonra çarp, düşürmesi olay. Pardon ya mübarek. Tamam mı? Tamam mıyız? Hey L, it's done, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. Ver paramı, ver paramı. Niye masraf yaptım ben ona. 7000 mi? <laughs> Pekala dostum. Bir saniye. Bu arada 30 dakika olmuş. Bravo. Tam 30 dakikada <laughs> iki görevi de bitirdim. Evet. Çok mutluyum. Yes. İki görevi de başarıyla tamamladığımıza göre arkadaşlar. Oh. Kulaklık çok çok feci. Neyse arkadaşlar e, bu haftalık bölüm videomuzda bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ölmezsel kalırsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.